شدم دوش شدم عشق مرا دید و بگفت آمدم نر مزن آمدم نر مزن جان مدر هیچ من گفتم من از چیز دگر میترسم گفتان آن چیز دگر گفتان چیز دگر نیست دگر همین روی فرشته است عجب یا بشر است گفت این غیر فرشته است و بشر هیچ مگو, هیچ نشسته تو در این ای نشسته تو در این خانه پر نقش و خیز از این خانه برو خیز از این خانه برو رخت ببر پیش من جا سخنه پیش من جا سخنه شب با شکر هیچ مگو من قلاب قمرم غیر قمر هیچ مگو پیش من